la science ouverte occupe une euh, place centrale, euh, et pour Sorbonne Université et pour l'Alliance. Euh, nous en avons fait un des quatre axes stratégiques de l'université comme de l'Alliance, parce que c'est une question essentielle aujourd'hui. on voit les transformations du monde, les transformations de la société qui appellent des solutions nouvelles, difficiles, qui appellent de bien comprendre ce qu'est un fait, une réalité complexe de ce qui est une opinion ou de ce qui est une croyance. Euh, on a à lutter contre les fake news, on a à lutter contre les théories complotistes, donc on a à développer l'esprit critique. Et pour ça, il faut encore plus qu'avant, et c'est une responsabilité sociale majeure des universités, euh, mettre à disposition des citoyens les outils critiques pour faire leur choix politique. On n'a pas Créer la République des experts, mais on a éclairé les débats citoyens. Donc c'est la science ouverte, c'est vraiment à la fois euh, repositionner le mouvement de la connaissance et la recherche sur une ligne plus, plus sereine et plus productive, et en même temps euh, euh, refonder le rapport à la société. C'est la société qui nous qui nous permet d'exister en tant que chercheurs. Donc il faut que cette société, elle ait un regard sur tout ce que nous faisons, y compris des données qui peuvent paraître extrêmement techniques, mais qui appartiennent finalement, qui ont été payées par le contribuable et qui appartiennent euh, à, à tous les citoyens d'une manière ou d'une autre. Donc ces données, elles sont précieuses. Elles sont pas la propriété du chercheur, même s'il y a une propriété intellectuelle derrière, bien sûr, mais elles sont la propriété de tous. Et en plus, il faut qu'elles puissent être réutilisées par tous. Donc ça, euh, c'est un, élément fondamental d'arriver là aussi à basculer les mentalités des chercheurs en disant ce que je suis en train de faire, c'est de la production que je, c'est la production collective, c'est un bien commun, euh, et, ça peut avoir un intérêt que j'imagine même pas. C'est-à-dire que ces données peuvent être réutilisées dans une, autre perspective que celle pour lesquelles je les, je les, ai, produites. La politique de, sciences ouvertes, elle concerne trois euh, piliers importants l'ouverture des publications, donc des résultats euh, euh, analysés des travaux de recherche, la publication des données, des données qui ont abouti aux travaux euh, publiés, donner tout le matériel euh, de, qui ont abouti à ces travaux de recherche, le rendre accessible à tous. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément important qui fera que la science ouverte peut avancer et peut fonctionner, c'est de changer les systèmes d'évaluation des enseignants-chercheurs tout doit être repensé euh, à l'aune euh, de, euh, de la science ouverte. Ça doit changer les pratiques scientifiques, ça doit changer les pratiques d'enseignement, euh, ça doit s'accompagner euh, du développement de pratiques nouvelles comme les sciences participatives. C'est vraiment une politique institutionnelle. Ça ne peut pas être euh, la volonté individuelle de chercheurs parce que ça doit s'accompagner de révision de la politique de recrutement, de la politique d'évaluation des chercheurs. Donc ça doit être supporté par l'établissement et pas par un seul. Et ça doit être porté au niveau de la communauté scientifique internationale. Donc Sorbonne Université a inscrit dans son euh, projet d'établissement euh, la science ouverte comme un élément euh, important de sa politique scientifique. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis trois ans. on a créé une, archive à Sorbonne Université pour que les collègues puissent avoir une plateforme ouverte sur laquelle ils peuvent euh, déposer euh, leurs publications, leurs ouvrages euh, de façon ouverte, accessible à tous. On a fait, au début de ce, de ce mandat, voter une charte de la science ouverte dans nos conseils centraux, une charte qui engage les collègues à avoir des pratiques adaptées à la science ouverte, donc de diffuser le plus largement possible leurs travaux de recherche, et un engagement d'université à mettre à disposition des collègues des moyens de rendre euh, l'ouverture possible, donc euh, des formations, de sensibilisation, d'appropriation de la science ouverte, d'appropriation des outils. Au muséum, le plan science ouverte, c'est l'axe science ouverte véritablement. C'est quelque chose que je porte depuis mon arrivée au muséum en, 2015. Euh, ne pas oublier que je suis un chercheur moi-même d'origine et que donc je tiens particulièrement au partage de la connaissance et au partage de la science. Alors au muséum, ça s'est décliné selon euh, différentes orientations. Euh, il y a des actions de formation de nos enseignants-chercheurs pour les aider à utiliser la science ouverte, à déposer leurs données de recherche, leurs résultats de recherche publiés dans des sites de science ouverte. Donc il y a un certain nombre de bibliothécaires de la, la bibliothèque du muséum qui euh, ont orienté leurs efforts vers la pédagogie en direction du chercheur. Et puis ensuite, ça se traduit également par la numérisation de fonds très importants qui existent dans cette bibliothèque. Et on a par exemple numérisé tous nos fonds un peu anciens, euh, qui remontaient jusqu'à 1802 et qui maintenant sont accessibles, sont en libre accès. Nous avons également signé en 2016 une convention de partenariat avec euh, BHL, Biodiversity Heritage Library, euh, qui fait que le muséum est très bien positionné également au niveau international, puisque c'est une structure internationale qui est basée à Washington, mais qui travaille pour l'ensemble de la planète. La, la science ouverte est un changement culturel très important. Et pour qu'il puisse être porté, euh, par tous, il faut absolument euh, que euh, les établissements, les pays portent aussi cette politique de sciences vertes. Donc ça, peut, ça doit être un sujet qui est porté politiquement, de façon importante, et qui s'accompagne d'un certain nombre de moyens. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre en place des formations de sensibilisation, des formations d'accompagnement euh, des collègues à la science ouverte. Il faut financer des structures, des structures de type HAL, euh, donc des archives ouvertes. Il faut financer des structures de stockage de données pour accompagner euh, certains collègues. Donc ça nécessite à la fois un portage politique important et à la fois des moyens pour accompagner ce mouvement.